继续啊！Hello，大家好，欢迎你看《太有绝招》，我是韩博为，张涛又回来了。今天我们要教的是组合拳。应网友的要求，我今天要重新再继续教组合拳。你记得我发《太有绝招》的前几集的时候，教过很多组合拳。这个组合拳呢，实际我教过，但是呢，我今天要把它重讲一遍，而且重讲一遍，我要加上一些东西，让你可以把它玩耍起来。来看一下啊，这个动作呢是换步前腿扫踢，换步前腿扫踢落地，脚直接落在前面，右直拳。 左摆拳，重拳扫踢回来，再来一遍，再来一遍，慢动作的我，扫踢落在前面很重要。如果你再来一遍落，如果你落在后面，不行的，落在后面想再回来这组合连不连不上，所以你要尽量控制你自己。回来，它是四下的组合。也许很多人有疑问，就是组合为什么我打人的时候使不出来？我给你讲一下，组合首先它有一种情况就是。 你在比赛比赛上能打到人的啊，有的时候比如打一个左直右直左摆，左直右直左摆，再加右腿。括很多时候我打到摆拳就被对方反击他的摆拳，左直右直左摆，他反击我很正常啊，很正常，没有什么东西是你打他他就让你打。很多时候他反击你，但是我们练组合，一个是我不说练体能、练耐力，这是这个这个层面上的事情了。我要讲的是。 它实际练这个组合，它是练你一个思维，你如何编造这个组合，如何遇到相应的反应，你做出做出不同的预判。那假设这个组合我受到干扰，因为受到干扰是我们一直会面临情况。那因为你做了很多的组合拳的练习，所以你不怕干扰。比如说扫踢，包，包，我能低扫了。我为什么会低扫呢？因为我这打右直，完了他会干，他会打我，我会后我会后仰去低扫了。我再来一遍。 所以说你要知道这个组合很多时候干扰了我们，还有别的方法，不是这个组合做不出来就就就不行了，嘣嘣嘣，对吧？实际是组合的逻辑已经产生了血液了。打不能换组合，为什么我会这些组合呢？因为我不停的在练不同各种各样的组合。为什么我可以无限给你编出不同的组合呢？而是因为我了解了组合的逻辑，所以通过这些组合你要练习你的逻辑，在比赛中或实战中你能使出来，说明时机把握很好，说明对方的反击能力稍微差一些。 也也许，但是呢，无论如何，不要不要因为自己实战的时候没有办法把组合完全使出来而担忧啊！好吧，完整来一遍，完整来一遍。好，这是它，这是它，还有一个使用方法，什么时候你可以启动它呢？一个是，比如说我打我晃它，好吧，我教这个动作，左直右直，左直右直左腿，左直右直左腿，记得这个组合了，我可以把它连起来，再来一遍。 这是他的连贯动作啊！还有一个方法，呢，就是他可以，比如说他扫踢我，哦，防踢，然后我再加这个动作，来一遍呢，轰，好吧？有的时候很正常，再来一遍，哦，可能就打到这儿，完了，可能他给我干扰了，没有关系，你已经打了三拳了，两腿两拳一腿了，你有什么，嗯，会感觉就是吃亏的吗？没有。那我现在要把这个动作反过来做一遍啊，来，反过来就是先。 刚才试下，我先打四三二一，刚才一二三四，换步，空中，轰，摆拳，再来一遍。看到这个动作啊，我连贯起来。这个动作稍微难一点，在于刚才空中同时的那个换步。弓身，我再把它做快一点啊。 然后呢，有一个非常好的体能的训练方法，来看一下啊。你要做的是把它正过来打，反过来打，正过来打，反过来打，不要停啊！我体力没有那么好，现在我我试试能打多久。 亲自演示一下，不那么累。然后，这就是你要做的，可以有的练习方法。而且，这个组合是你在给别人扶把过程中，你要告诉他，我会编一个名字，也是我以前老师给我的，这个叫“组合拳四”。我说“组合拳四”，然后我给他扶把，“组合拳四”反过来，他给打反过来的，知道。所以说，有一个命令，就是他给我扶把，他有一个命令。 我就这样打成了，所以不同的组合从一到二十是你可以背下来的，所以在这个除法过程中，你会把组合做的越来越好。来，远哥再来一遍啊！啊，来吧啊！Hello，大家好啊！今天我过来来客串一下啊，韩老师说今天带我玩个组合。 看的是拳馆啊哎，远哥你平时就是这个状态吗当然就是状态了啊这时候打着往后点别老跟着我那么近往后一点别动你不让我走吗是这意思啊听好了我希望今天课上可以成功啊 ok 哎，拜拜对着前面儿着急就是就要着急起来了就对着墙听然后然后那个不用讲那迎面鼓啊离近一点那边走 打沙袋的时候，右右，看啊，左攻，右，然后这个没有办法，因为沙袋它不会动的，对吧？你控制好这个旋，主要这个旋再再踢，好这这这是摆旋是吧？摆旋对。对，然后再反过来，然后踢完右腿，左摆，右直，左腿，好吧？就用右左右左右左右左右左右，啊，就这逻辑，来，连起来，连起来。 没有，又又不是两项，是一项，把它连过，来，就是再反过来打，反过来就是，咚咚咚咚，是反过来，好吧，把它连起来。 左右左右左右左右右错了，给我来一个，给我来一个十二下，对的。啊，左左左左左左左，对，继续继续再来一遍，倒计时十秒钟，准行，错了，打完右腿要要要右腿完了是左手，对。 错了，打对了吧？好，不错，勇哥挺好的。这是一个，以把这个组合变成一个体能训练啊！感谢勇哥的配合，谢谢大家。好，感谢你的收看，希望你关注微信公众平台还有微博，然后希望你在里面可以提问。感谢你收看《太阳学生》，谢谢。